කැප්ටන් යස් මම අවසයි පවසන්න කුමක්ද වල් ටප් එක අපි වින් කරනාම තමයි කියලා ඇත්තටම අංජු මේ මේ වෙලාවෙත් අපේ බලාපොරොත්තු අපි අතඇරලා නෑ ක්‍රීඩා ලෝලින් දැස් දල්ලෝගෙන බලාගෙන ඉන්නවා අපිට චාන්ස එකක් තියෙනවාද ඊළඟට අපිට මොකක්ද කරන්න පුළුවන් නේ අපිට දැන් ඉතුරලා තියෙන මැච් දිනලා අපිට යන්න පුළුවන්ද මේකනේ ලොකම ප්‍රශ්න දැන් තියෙන මොකද අපි ක්‍රීඩාලු ලේසියෙන් ගේම් එකක් අතාරින අය නෙවෙයි රටක් විදියට අපි බලාගෙන ඉන්නවා අපේ ටීම් එකත් අපි හිතනවා තවදුරටත් ධෛර්යවත්ව ඇති අංචු හැබැයි මේකයි ප්‍රොෆිෂනල් කෙනෙක්ගෙන් එමනත ෘතිය කෙනෙකින් අපිට කැහුවන හොඳයි කියලා අපිට හිතුනනේ පොඩිනිකන් අනාවැකිය අනාවැකයක් ටෙක්නිකල් කොහොම අපිට චාන්සයක් තියෙනවාද තාක්ෂණික වශයෙන් මොකක් තියෙන පැත්ත මට සුදුසුම ගෙනෙක් එක් අපි කතා කරන්න මේ සූදානම් වේ ඔව් අපි දැන් ලෑස්ති ඔහො සම්බන්ධ කරගන්න ඇත්තට මංජු ලංකාවේ වේග පන්දුව ගැන කතා කරද්දි ඔහුගේ නම වේග පන්දුවට ගොඩාක් සමීපයි. ඇත්තරම අපේ ටීම් එකේ වේග පන්දු බලෑනියත් ඔහු එක්තර අවස්ථාවක පුහුණු කරනවා සෑහෙන කාලයක්. වේග පන්දුව කිව්වොත් කවුද? අනුෂ සමරනායක. නායක කියන මේ නම අපිට හරි ෆැමිලිය. අනුෂායි good morning. Good morning. Good morning. කොහොමද අද උදෑසන <laughs> මුලින්ම ඉන්නවා මුලින්ම ශාස්ත්‍රම් එකට බොහොම ස්තුතියි කියන්න ඕනේ මම කතානෝ ගෑන්න සලස්සන එක ගැන අංජු ආටත් කැප්ටන් කලූටත් බොහොමත්ම ස්තුතියි අපි වැඩේට බහිමුනේ ඕවැඩේ බහි මෝද ඕගොල්ලු මට අරන්ගෙන ප්‍රශ්නනේ කලු හැම්බෙලේම මගේ මන් දන්නවා මේ මේ විසඳන්න බැරි ප්‍රශ්න දෙක තුනක් තියෙනවා විසඳ ගන්න මං හිතන්නේ ඕගොල්ලෝ මාව හම්බෙන්නේ නැත්තේ. ඔව් අනිවාර්යයෙන්ම. දැන් අනුෂය මෙහෙමයි. දැන් ගොඩක් කලාවට අපේ ලංකාවේ ප්‍රේක්ෂකයෝ එමනත් අපි ජනතාව කියමුකෝ බලාගෙන ඉන්නවා මේ අපිට චාන්සකත් තියෙනවද සෙමිෆයිනල් එකට එන්න මොකක්ද තියෙන හැකියාවකට විධ මත තියෙනවා හරි අපි හරියට මයිය කියන්න ඇත්තරම අපිට චාන්සයක් තියෙනවද මුලින් මේක කියන්නකු ඕ ඇබ මෙහෙමනේ අපි අපි අපි කලු දැන් අපි හැමෝම අපේ ගුප්ගේ මැත් තුන තුන ගහලද අපි හැමෝටම මැත් දෙක දෙක ඉතුර වෙලා තියෙනවා දැන් අපිට ඉතුර වෙලා තියෙනවා ඇෆ්ගනිස්ථානය එංගලන්තයයි ඕස්ට්‍රේලියාවට අයර්ලන්තයයි ඇෆ්ගනිස්ථානයයි ඕකේ දැන් මෙහෙම බලනකොට අපිට තියෙන ෆයිට් එක තියෙන්නේ ගොඩක් අපිට ඕස්ට්‍රේලියාවත් එක්ක මොකද අපිට අපි අපි ඉස්සරහට එනවා නම් අපි එංගලන්තයට ගහන්න ඕනේ. ඉතින් එංගලන්තයට ගහනවා කියන්නේ අපි අපේ අපේ ෆයිට් එකෙන් එංගලන්තය අපිට අයින් කරත හැකි. Right right. හරි. ඊළඟට අපිට තියෙන්නේ ඊළඟට අපිට හැබැයි අපිට ඇෆ්ගනිස්තානයයි එංගලන්තේ මැච් දෙකම දිනන්න ඕනේ. හැබැයි අනිවාර්යයි. ඒ මැච් එක දිනලා පස්සේ මම ඊළඟට පාර්ථනා කරන ඔස්ට්‍රේලියාව යම් කිසි බාධාවක් වැත්සකින් හෝ මොනයම් හේතුවකින් ඒ කියන්නේ තරඟය ඒගොල්ලෝ තරඟයක් පැරදුනොත් අපිට මාර අවස්ථාවක් තියෙනවා. තරඟයක් පැරදුනොත් අපිට අවස්ථාවේ විරලයි. හරි. ඉතින් අපි ඉතින් අද අද ලෝක කුසලානේ දිහා බලපුවම එංගලන්තේ කවදාකවත් හිතට නැති පරාජයක් ගත්තා. දකුණු අප්‍රිකාව හිතපු නැති පරාජයක් ලැබුණා. පකිස්ානය හිතපු නැති පරාජයක් ලැබුණ එක නිසා මේ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව හරි අවිනිශ්තයි අංජු ඒ ඇත්ත ඒවගේම තම අනුශය මක්දන අවිනිශ්්‍යත බව කියන එක හොඳින්ම පෙන්නපු තරගාවලියක්. ඔව ඒකට හේතුව තමයි මේ විකට් තුළ ස්වභාවය මේ ක්‍රිකට් තුළ මේ ක්‍රිකට් කියන්නේ ඇත්තටම මොනවා කිව්වත් මේ ආසියාතිකරේ ක්‍රිකට් ගහන්න හරි ලේසි. ඒ කියන්නේ ආසියාතිකරේ ගහන ක්‍රිකට් හරි ජනප්‍රිය. මොකද පිටිකරුවන්ට ආවේනික යෝග්‍ය විකට් හදලා ඒවා ගැව්වහම හරි හරි හරි ආකර්ෂණමත්. ඒ කියන්නේ ලකුණු අතර තියෙන එක නෙමෙයි හැමෝම බලන්නේ. ඕස්ට්‍රේලියාවේ එංගලන්තෙදි ඊට වැඩි ටිකක් වෙනස්. පිතිකරුවා හා සමානම පන්දු යවන්නන් දක්ෂණං මොන හරි වෙනසක් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේ තනතිරියවල තමයි මේ early summer එකේ ඕස්ට්‍රේලියාවේ ගහන්නේ. ඒක නිසා අපිට පොඩි වෙනසක් තියෙනවා මේ ඕස්ට්‍රේලියන් ට්‍රැක් වල ගහන්න අපිට අවබෝධයක් ඒ පුරුද්දක් තිබිය යුතුයි. ඒක නිසා ඔබ දැක්ක ඇති තරඟ උඩ පල්ලෙහා වෙනස් වෙනවා. ඉතින් අපි බලමු. අපි හැම වෙලේම ධනාත්මක පැත්ත හිතමු අංජු. අනිවාර්යයෙන්ම. අපි ධනාත්මක පැත්ත හිතනවා නම් අපි බලමු. මොකද අපි මේ අපිට හැබැයි මම හිතනවා නවසීලන්තය තරන්ගේ අපි දෙන්න තිබ්බන අංජු කලු අපි නිකං ඇවිදින්න තිබ්බා හස් වාරක් එක සෙමිෆයිනලට ඇවිදකට යන්න තිබ්බා ඇවිදගෙන ගිහිල්ලා අපිට වැඩක් කරන්න තිබ්බා. කමන්නේ අනුෂය අපිටම අපිට වාසනාවක් තියෙයි කියලා. ඒ වගේම අන්තිමට මට අහන්න දෙයක් හිතුණා අංජු. ඒ තමයි මේ දැන් සමහර අපි දැක්ක දැන් ඊයේ මැච් එක ගත්තත් සවුත් අප්‍රිකාව එහෙම ඒගොල්ලෝ සමහර තීරණ ගත්තා දඟපන්දු යවන්න එළියේ තියලා සමහර දැඩි තීන්දුව ගත්තා. අපිට අය ඉස්සරහා මැච් වලදී ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමටත් ඒ වගේ සමහර තීන්දුව වලට යන්න වෙයි නේද මේ අනිවාර්ය ජයග්‍රහණ තමන්ගේ සතු කරගන්න. මොකද ඔබ කියන එක ඔබ කියන එක ඇත්ත මොකද අපි ආසියාතිකරේ දඟපන්දු යවන්නන්ගෙන් ගොඩක් අපි තරඟ ජයග්‍රහණය කළත් ඕස්ට්‍රේලියාවේ වේග පන්දු යවන්නන්ට උචිත තනතිලිවල අපි ඔබ කියනවා වගේ වේග පන්දු යවන්නන් එගෙන් තරංගය විනිශ්චය කරන්න පුළුවන් තත්ත්වක විකට් තමයි තියෙන්නේ. ඒ ඔබ කියනවා වගේම අපි එවැනි විකට්ස් වල අපිට වේග පන්දු යවන්නන් ආදේශ කර නොඕනද නැද්ද කියන එක ඔබ කියන එක ඇත්ත අපිට දරදල්ලු ඒකැන්නේ එදා කණ්ඩායමට අවශ්‍ය උචිත කණ්ඩායම තෝරාද අපිට ඒ වගේ තීරණ ගන්න වෙයි. ඉතින් අපිට ඊළඟ තරඟ දෙක ඇත්තටම කළු අංජු අපිට හරිම අපි මුලින්ම ඕන අපිට ඊළඟ තරන්දක දෙක දිනන්න ඕන ඒක දිනන්න ඕන අපි ඒක දිනන්න ඕන ලකුණු අපි ටිකක් අපි ඇත්තටම ඇෆ්ගනිස්තාන් මැච්ච එක නම් හොඳින් ලකුණු ටිකක් අපි ඒගොල්ලන්ගේ මේ දිනන පරතරේ වැඩිවෙන්න වැඩිවෙන්න අපේ ලකුණු වල ධනාත්මක භාවය වැඩි වෙනවා. ඕ ඒ ඒත් සමගම අපිට ඊළඟට තියෙන්නේ හැබැයි ඕස්ට්‍රේලියාව ඔක්කොම ඒ කියන්නේ ඒගොල්ලන්ට තරඟකාරී තරඟ ඉවරයි. ඔව්. ඔවුන්ට තියෙන තරඟකාරී නැති තරඟ දෙකක් කියලා තමයි මගේ මේ පෞද්ගලික ඇඟීම මගේ මේ ක්‍රිකට් වල තියෙන එක්ස්පීරියන්ස් එකත් එක්ක මම කතා කරන්නේ. හැබැයි ඔබ හිතන්නේ ඒ තරංකාරී නැති තරංගවලත් අපට යම් කිසි එදා ක්‍රීඩා කරන විලාසය අනුව තමයි තරගේ වෙනස් වෙන්නේ. අපි කවදාකවත් හිතුවේ නෑ අපි මේ විදියට තරම් කරයි කියලා ඇත්තටම නවසීලන්තයත් එක්ක අපි උඩපන්දු අසාරපු විදිය අපි ෆීල් කරපු විදිය අපි අපේ කණ්ඩායම කවදාකවත් කරන්නේ නැති දේවල්. ඒක නිසා මේ කණ්ඩායම මේ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව අවිනිශ්චිතයි කියන්නේ අන්නේ වගේ සරල දේවල් වලින් මේ තරගයක් වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. අපි බලන් ඉමු කලු ඒවගේම අංජු මම ඔබලට ස්තුතිවන්ත වෙනවා මට මේ ආරාධනා කළාට මට මේ ශායප්‍රම ගත් එක කතා කරන්න මම මේ පළවෙනි සැරේ ඔයගොල්ලොත් එක කතා කරන්නේ ඒක තමයි අපි මෙතනින් පටන් ගමු අපේ ආරම්භයේ ඉස්සරහට දිගටම අපි පටන් ගමු ඒ වගේම අනුෂායි අපිට වැහි දෙයියන්ට කන්නලව් කරන්න වෙයිද ඔව් හැබැයි වැහි දෙයියන්ටත් වැඩි ප්‍රාර්ථනා කරමු තරඟයක් පරදින්න කියලා පරදින්න කියලා අනිත් පැත්තේ ඔස්ට්‍රේලියාව මේ ක්‍රිකට් එකේ ක්‍රිකට් කියන්නේ අංජු එදා තරඟයේදී තමන් ගන්න තීරණ ඒ තීරණ තමන්ට එක්ස්පීරියන්ස් එකත් එක්ක තමන් කරන දේ අනුව මේ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව ඕනම දක්ෂයෙක් අතර වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. ඒක අනුශය අපි අපි ප්‍රාර්ථනා කරමුනේ ජයග්‍රහණය වාසනාව දෙකම එක්ක අපිට ඉස්සරහට යන්න ලැබේවා කියලා ඔබටත් බොහොම ස්තුතියි නේද අංජු. ඔව් බොහොම කාර්යබහුල වෙලාවක අපිත් එක්ක එකතුනාට ගොඩක් ස්තුතියි අයියේ. බොහොම ස්තුතියි මට කතා කළාට අවස්ථාවක් දුන්නට ඕගොල්ලොත් එක්ක එක්කව වෙලා කතා කරන්න. එරිහෙතමානී <laughs> හඬට ගොඩාක්ම ස්තුතියි. ඉතින් අපි ශ්‍රී ලංකන් ටීම් එකට අනිවාර්යයෙන්ම සපෝට් එක දෙනවා කිසිම මොහොතක අතාරින්න අන්තිම මොහොත වෙනකන් ශ්‍රී ලාංකික ක්‍රීඩා ලෝලින් හැම කෙනෙක්ම එක පවුරක් වගේ ශක්තිමත්ව ඉන්නවා. ජය වේවා. ජය නියතයි.